Bueno, o, o 5 de marzo, toda a xente que estamos no paro, vamos a, as 11 media da mañá, vamos a ir ali adiante do edificio da Xunta, e animarvos a todas e todos, os que a xente que esteñades no paro, ás 11 media da mañá, a estar ali catarxeta do paro en alto, porque vamos a meter por registro na Xunta unhas, unhas asinaturas, unhas firmas que estamos recollendo na nas oficinas de emprego desde o día 10 de decembro levamos cinco días salteados por recollendo firmas e levamos 850 e as firmas son para conseguir dúas reivindicacións que son unha, un plan de choque contra o paro que nos contraten directamente das listas do paro a 500 personas. E isto vai dirixido ás administracións competentes, tanto a Xunta de Galicia como os concellos das tres comarcas de Ferrolterra e Ume Ortegal. Entón, a primeira reivindicación é un plan de choque contra o paro que nos contraten directamente das listas a 500 personas e a segunda reivindicación é unha renda básica para todas as persoas que estamos anotadas no paro e non temos ningún tipo de prestación nin axuda sin condición ninguna, persona que esteña anotada no paro e que non, non teña ningún tipo de prestación porque arremate ou porque polas leis de agora non teña dereito, que teña unha renda básica. Ese é o segundo punto. Son dous puntos que se poden conseguir eh, xa van 850 firmas e animarvos desde aquí a xente que esteña no paro que veña con nosotros ali, que a tarxeta do paro ben alta eh, vamos meter eso por registro día 5 de marzo ás 11 media e despois camiñaremos ata o Concello aquí a meter por rexistro o papel que nos cuñe. Despois, según a xente que sexamos, pois haberá que falar entre todos e todas para ver como continuamos para conseguir esos dous puntos, porque é necesario conseguilo, necesario, urxente e pode marcar un punto de inflexión nas condicións de vida que estamos padecendo. Pode ser o punto de revulsivo para, a partir de aí, empezar a mellorar nas nosas condicións de vida que ora se ven claramente pois polo chan. Entonces animarvos ese día 5. Dou paso aquí aos compañeiros e compañeiras